Kadika sahur, sahur. Hmm. Ayo kak sahur. Uh. Astaga. Kadika. Ayo sahur. Hmm. Kadika. Hmm, oh, lagi enak tidur. Kadika. Ih, Kadika. Nah, ayo sahur dulu kak. Udah aku siapin loh. Iya. Yeah. Hmm, makan kak. Eh, satu lagi ya? Satu lagi? Mm -mm. Pusat oh, roti yang ke-8 loh. Kenapa ya? Loh, loh, Mau kemana, Kak? Mau tidur lah. Eh? Entah, besok. Eh, eh. habisin. Ih, tidur. Ih, ini susunya habisin. Kak pada ada Ini, ini, ini ini Habisin. Kamu aja yang habisin. nggak mau. Udah dibuang aja. Ih, nggak mau, nggak boleh bawa susu. Abisin. Udah kenyang kakak tuh. Ih, nggak boleh bawa susu. Tinggal dikit. Hedonis. Hah? Hedonis? Apa ya hedonis tuh? Ya ini nih kayak kakak nih suka bongbong susu, foya-foya. Oh, gitu. Hmm, itu tuh sifat korupsi tahu. Itu bibit korupsi. Berarti kalau kakak nggak habisin air minum setiap hari, kakak udah termasuk melakukan sifat korupsi, no? Hmm, iya. Nah, dari remaja aja suka buang-buang, suka foya-foya gitu, gimana besok gedenya bisa-bisa jadi koruptor. Oh, gitu ya. Ya dah mulai sekarang kakak nggak bakal jenis lagi. Kakak bakal ngabisin semua minuman yang dibuat oleh adik kakak ini, Dek Jika. Hmm. Pokoknya abisin. Kalau bermanfaat itu dipakai sampai barangnya nggak kepakai lagi. Sip lah. Hmm. Sip. <laughs> Jangan tidur lagi. Ayo sholat. Ayo, ayo, ayo, ayo. Sholat, sholat. Sholat. Sholat.